Réunion très importante euh, avec Chypre et Égypte. Comme vous savez, nous trouvons ces formats de coopération très importants et la participation de la France est très appréciée. Et évidemment, vous nous visitez quelques semaines après la conclusion de notre partenariat stratégique qui a, a élevé notre relation euh, au niveau historique. Euh, et on est, on est très très euh, heureux de vous accueillir ici euh, à Athènes aujourd'hui. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis vraiment ravi d'être là, euh, avec, de rencontrer à nouveau mon, collègue Nikos, avec qui j'ai une relation permanente. On peut presque dire cela, parce que nous nous voyons souvent. Mais je suis ravi d'être là parce que cette visite intervient après la conclusion du partenariat stratégique, est un, enjeu de sécurité et de collaboration euh, essentiel. Je suis ravi d'être là à un moment où la relation entre euh, la Grèce et la France est à un niveau euh, exceptionnel. Et c'est un moment aussi anniversaire, puisque nous sommes dans les célébrations du centenaire. Et c'est aussi un moment où il faut que nous agissions ensemble sur beaucoup de sujets qui, que nous partageons, et singulièrement euh, la sécurité euh, et la souveraineté et les souverainetés en, Méditerranée, qui sera l'objet de notre euh, entretien quadrilatéral tout à l'heure sur l'initiative de mon collègue Landias. En tout je voudrais vous dire d'abord le, plaisir que j'ai de vous rencontrer à nouveau, l'honneur que vous me faites de me recevoir et vous transmettre les, salutations et la considération du président de la République, que vous connaissez bien.